हे एवरीबॉडी दिस इज ब्रिटेशिया और आप देख रहे हैं सी ए क्या आपने mandatory audit trail feature in the accounting software के बारे में सुना है यदि हाँ तो कमेंट करके बताइए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिल सके in order to mitigate the chances of fraudulent transaction और manipulation in the books of account खातों में हेर फेर को रोकने के लिए M C as mandated the companies to use the accounting software that has a feature of recording audit trail of each and every transaction जिससे प्रत्येक लेन देन के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा हो creating an audit trail log of each change made in the books of account along with the date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled with effect from financial year commencing on or after 1st of April 2022. Originally it was to be implemented from 1st of April 2021. This will be applicable to all kinds of companies accounting software में इस तरह की सुविधा के होने से कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के डिस्क्लोजर्स में और अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे stress free audit easy error correction और समय की बचत होगी सेविंग्स ऑफ टाइम और धोखाधड़ी को भी रोका जा सकेगा preventing the frauds. Government has implemented this provision to increase the level of transparency and accountability in the overall system. लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं जैसे कि genuine errors corrected will always remain in the logs एंड कंपनीज एंड ऑडिटर्स पर बर्डन बढ़ेगा साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के द्वारा regulators are bringing out enhance reporting from the companies auditors where the audit report is generally for a one year period. However, audit trails need to be preserved for at least eight years जहां ऑडिट रिपोर्ट जनरली एक साल के लिए होती है वहीं ऑडिट ट्रेल्स को कम से कम आठ साल तक प्रिजर्व रखने की जरूरत होगी इस तरह के सॉफ्टवेयर से इंडियन इनकॉर्पोरेटेड में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कि उस स्तर में काफी इंप्रूवमेंट होगा MSME companies might find themselves this as further strain on their financial resources due to relatively higher cost of software तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि यह इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube channel C A B Infoventory पर तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए Bye-bye